Good morning, mister, master, maestro o semplicemente David Lynch. It's uh, October 22, 2021 and if he can believe it It's a Friday once again. It's a Friday once again. Here In Naples, 66 Fahrenheit, around 19 Celsius. E questo significa che quella giornata mm, mm veramente, veramente, veramente, veramente mite in questi giorni, in questo periodo anche se eh, non proprio, fa un po' più fresco ma ci ritorno alla fine, tra poco. In ogni caso adesso, oggi pensavo alla nostra serie, cioè alla mia ma tra virgolette anche alla sua serie musicale It's a Friday Once Again, se tutto va bene dovrei caricare il nono episodio se non erro, dopo. E poi pensavo che in virtù dell'uscita dei vent'anni di Mulholland Drive sto facendo dei tutorial eh, il prossimo tutorial è eh, Mr. Rock Betty Team. Betty Team, ma aggiungo meglio le cose in descrizione. Anyway, I see and just see from the window Today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine. As you see, it's totally cloudy, grey, grey, anzi, uh, anzi, dark, dark, very dark, cloud and, and atmosphere and I think um, da quello che ho letto dovrebbe rimanere così per qualche giorno, ma ovviamente le cose possono sempre cambiare. But as always, we will see say the deeds so from the mythical window with the colored curtain beautiful colored curtain but dark with this atmosphere and its uh, green roller shooter and finally from my mythical keyboard Yamaha DCX 640 IPG 625 Ev Negret Day Im Yusuf Douglas always great greetings uh, to them and everyone too Twin Peaks team. It's very beautiful. This is a montage from Twin Peaks, my, my version. I, as every Friday I add the link in the description if anyone uh, is interested. Obviously also the Laura Palmer's team and all the music from Twin Peaks. This movie is extraordinary and I say always thank him for this and also his friend and composer Angelo Badalamenti. Have a great day.